selamat siang terawangan sisi barat sangat tenang sekali ini private pool iya. pasir jalannya berpasir kita harus kembali sini biasanya rame turis mancanegara karena di sisi sini sangat privasi sekali <clears throat> tempatnya tenang Yo, padi gede. Party. Hehehe. oleh-oleh klub haus vilanya bagus-bagus nih mengeluh mengeluh aduh main kayak Bang, iya. Siap, Bang. keindahan alam kita parkir dulu Hihi. Nah, kita lihat pantainya yang indah ah, Desa Dunia Beda. Mari ya, kita lanjutkan perjalanan lagi. Tropic Ken. Hmm, tampak sepi sekali. Dampak corona sangat-sangat dahsyat pasir deh kita tuntun aja kita goes lagi no no beach on drum ya kita cukup sampai sini dulu ya